Me apoyó puro que Yo me gustaba el que me el fuego. digo Chicos grabando esto. Yo quiero el líder Wolf Tanks. La verdad es que solo ahí, no tiene nadie ayudante. El tribón. El tribón, coloca anda, no Está, tiene el test. No que venir el líder, pero ayudante. Tengo más bien. Eh, yo no me voy a poner ni trinket, ¿vale? Así que Mario te... ti. Yo, yo, yo, yo juro a a mí y a la FED. Hijo <laughs> pues No, me, sorprendería mucho. ¡Ahora me estáis cabreando! Yo la calaverica. Mira que Tribun, por acá. Ahora El está moviendo a la piña, loco. Yo, yo, yo, A ver. Poner banda de tal cosa, me he puesto la mía ya. ¿Qué? ¿Te, lo has sacado, tú? Ponme, Reyes. ponme algo a mí en la cara. No. Ahí encima. ¿Qué? ¿Alma no has sacado, no? Voy a sacar la gafas. Y el cabo. No, si que tengo de peso, pues, sabes que siempre la tiro. ¿sabes?

Yo no tengo para curar un Focus, tío. Y tengo que ponerlo por Hace 8 días, tío. No te lo has puesto, da pena. Venga, lo voy a poner, hombre. Pues ya. No, de que te calles de que no puedes curar en Focus. Voy a poner para pues curar. no vaya por, por, la, por la mierda esa de la catapulta y nos metemos dentro. cubrirme un momentito, no te muevas, Roberto, cúbreme que tengo, que, tengo que quitarme la arma. Yo estoy poniendo... Si no tenía tengo el DBM y el recompuesto. Me lo quites, ya está. Digo, este Alguno vaya a conquistar los muelles. Mira, Jojito, bien. Me espera el Jojito y cojo una catapulta. Que alguien, se venga al centro conmigo, lo tengo trick Y hay un por aquí.

No me no ni eso, tío. Cogita, coge una catapulta ya. Cógela, para que te vaya bien, ¿no? Con la catapulta. Donde se lleve un ali. Donde estamos yo y tribunal, hay ali. creo que estaría más que este grupo, sí. Han otra vez la e. no tiene espacio? vamos, que nos vamos. Nos metemos dentro ya, ¿eh? Espérate, mejor. Dejo la catapulta ahí. O se tira la catapulta cuando la dejo. ¡Ahora Escudos. Vamos allá. Metemos dentro de su base ya. 15 minutos para acabar ¿no? Sí, 15 minutos para eso. <laughs> eh, yo creo que es más fácil, tío, hacer dos grupos y unir a la vez. Sí. Porque no hacemos. Me con el tribu. Dale, no. Invitado tú a él, Jorge. A la de tres unir. 我一下。